Why should Ruto come to Uganda? They have election next year. Ruto bamumasola ba, ba yajja kubanga Ruto agenda kuwangula Raila Odinga. Museveni is a risk taker. Ruto Ruto agenda kuba Raila kubanga Ruto chakoze uhuru chakoze chibi bajja bombi. nga bambala amasaati gegamu because eh. ono yayina munguki nga negundi luto ayina jesiramuzeeyi eh. ne batta abantu mu rift valley nabana bakikuyi ne batta it was president museven who defended the two nabagamba look the international communal court these two young men made mistakes they have now realized that they have made, they made mistakes, they are working together. Why did you take them to Hague? Museveni. Nize eh. risiki teka. Museveni. nawolereza ani bashiri yes kakati kyenkubuulira eh, wokola kinyata has lost ensi teyagala muntu atali honest yajja wukulu kinyata bonna nga bali wamu kubanga raila odinga yakkiriza bakkirize the first person to go to nairobi when weare killing each other was museveni yagenda n'okugulu okumukulimu ngatto ndala twagenda mu kago plane hey. Eh. yes era ne bagoba abantu mukaaga ne mbawolereza neŋamba president the time we landed in kenya temwambuulidde kugamba bannakenya nti ekifaani tibaki we lost control of your, are you not, are you metallic nabuuza pulezidenti yayuma eh, etali eh. gwe tolwala eh. museveni natekinga statehouse naye hmm. laira odinga najja nebamuharasi i addressed a press conference in kenya nairobi as a minister of foreign affairs because museveni has not traveled with bwe bakomao mukabini nebagamba this man nabaga leave him weyayuze kwekulonda omusajja ayogerera ensonga zakke nze neŋenda nebakubirawo ekiraku musajja bamwitanira muforeign affairs bamugobayo laira odinga tasiima museveni laira odinga yadduka ekenya nga yagenda musiba nayingira lake victoria eh. the person who received laira odinga atiyiganga wuzi mukwezi nibamukipinga nibola omusugwe ntuwe with kenya naye rayira odi nga n'omusajja bamuyita olengo badya ne bapuluti nga erererayini etulezira ebintu layira odinga believes nti museveni yamulemeserera okufuga kenya kakati fortinentire mm. foruto museveni yatemazedde okutuula mu ntebe ye tayina tamuki akolaganye nekiba ki nakolagana nemoyi <laughs> nakolaguva ogwa museveni guva mungabo nemoyi yali tayagala museveni eh. ne bashiri yali tayagala museveni but eventual newadiri bashiri do yakiruto is representing a change in kenya nti ono ukulu kinyata ensobi gyakoze kwekwegatta hmm. ne raila odinga to entrange ruling families in kenya ruto is seen as an ordinary person mm. who has defeated who is like Obote. Why was Obote supported in Uganda? Obote was supported in Uganda because yali tayagala mwana wani. Mm. Yes. Nti Uhuru ne Ruto yakkiriza. Ruto was more powerful than Uhuru. Ne bambale strategy ezimu. Hey. Eh. Uhuru n'agamba Raila Odinga. My brother. Oh, gwe tojja kufuga ku Kenya kubanga onagenda kufuga emyaka e, ngenda kufuga ekumi nanoa nafuga ekumi kakati buhulu ate neyekyusa ensi tekiriza muntu hasbetrathera luta ajja kufuga kenya nebamufuula sente nebazivunjisa naye nabasalira amagezi bagenda ozivunja nebamuharasinga nebagenda mupalamenti obukiko bwe nebamumujako nebagerera luddawa the moment you haras somebody the way these people build me omanye nti bano bebanzimba zijjeko kati Eh, mutabane wakajije jeko bambeba mwasa bambam tuweba kwasa bambe yokuwe senge nziku have you ever seen eh, eh, eh tumweba za hiding wawambe chifocha angebo nitejumu hmm, tuwe kati golinda mutabane wakajije alinda kutemba nyonyi ye kukumi bambu wame nisabu agerika ichi ya saleya buu ambada taina kantuka aina taina kantuka aina ya wamba buachi ogenda mwe garika ichi ya saleje ya wambeda gulabe ya jiyomu tuwe <laughs> na ye how did they build me kunziyeko programs banziyeko programs once you want to become a victim, once you want to defeat to earn public good kati olwokuba uhulu ahumiliatinze nnyo luto people are seeing why and uhulu has made a mistake kankusomere wano kano akatabo kange kano kalabe otegere nti mutani wa mirundi ali international genda olabe mutani wa mirundi ali international nze njagala kwekolera byange mute maari yange omukolo waabe ogo ate maari yange omuko w'embuga ate maari yange pulezidenti ampadde buli kintu kyonna nakiremesa eh. nakiremesa mbunja kgendalwaboga ah, ah, looza mbunja kufuuka olugoso lwokusatu mwanda bweyaze tasobola yekyeyalikoze kumpa eh. byange waliwo akalango ka cooperative bank eh. why don't we cooperate wakalabako embuzi nga zesika bweziri <laughs> ah, misa lwabwe ogwo najja nagamba agamba lobozisigagani agambye tigago bwenkuba amalala ononkolaki mwe mute emaali yange mute ekizimbe pulezidenti kyeyampa mute esente zange zeyampa nabawulidde nga mugamba nti yampa ettaka enamboole si namboole eri egindi gyebakolera gundi museveni is planning a mega project for this man mubite eh. mundeke ngende nkole ambu yafuna mbwalire erinnya litamale emirundi mu investment authority balebiyiika ttaano zimanya gange nebabuuza kabusenga kabusenga you planning to make a mega project in printing naga nti nze ngenda kukola tv erikyemironde is a nuclear bomb biveemu eh. tolina kyogenda kumukola nzijabakuteikwaledde enjalas kakati nkugamba <laughs> nti kana akatabo nakawandikaddi nkusomere mundaba misa lwaboogezi wokingimi tekwagalangako mukazi omu sagala bwa puresidensi wagala ki eh, mayi kwalo liris prepare ferichi mirundi dont undermine me eh. oyo tumwebeza jokembe beba muttiba eh, beba mwasa beba kasa omutweanti nkugamba hmm. nti ebiridira birinjulira nga nakugambako hmm. kenya it should be recalled that Jomo Kenyatta became Prime Minister of Kenya at an advanced age of 75. This means that he was an old man. Therefore, jostling for power on who would succeed him started immediately after independence in 1963. Furthermore, Kenya had to work, Kenyatta had to work with younger people who had attained education from abroad. What helped Kenyatta was that had also been educated in Europe and had widely traveled. When he became senile, Parliament passed a law that criminalized any speculation about the age of life. It became treasonable to mention any of the above. Kenyatta also took every opportunity to defend his advanced age. For example, he used to tell those were talking about his age to ask Mama Angina whether he was weak or not. He also dismissed the common phrase that expressed support to him in more like tulimabegao, mm. meaning that we are behind you. He asked, what are you doing behind my back? Are you homosexuals? He used to ask. Hey, Kenyatta yagamba, wewe wantu wa Mombasa, hey. munasema muliko nyuma yangu kwa nini mnafanya nyuma yangu? We sema tuko pamoja <laughs> hey. ngababuza kulale yifu <laughs> isinga mwanodimani mnafikiri mnasema mnasema kwa nini kama mnasema mimi mzei uliza mama ngina <laughs> yes eh, because kinyeta was 95 eh, but the kenyan parliament kyova olaba nti batandikawo change the constitutional group mweyaleme kufuukanaa eh. In fact, history repeats itself. The way they treated Moye, who succeeded, became president to succeed Kenya, is the way they are treating Uhuru, mm. the way they are treating Ruto. Mm. The, the way they, were, they treated Moye, as I, I, is the way they are treating luto luto ejja bakuba ngamweibwe waliwo omusajja bamuyita gesunguli yazimba mweyayina omukazi nga bamuyita lirian namumujjaku namuzimbamu ekizimba eryentawazi namugagwe gwomulonzi gwente gwe oyinza okuwasa omukazi omukikuyumwe kakati mmuye muye yina mukazi we eh. kijata namugaa ntuzine fembi ozine ne mamangeina nange nzine <laughs> nobuwo eh. tusendinga emesagi nti gwogenda okunsikira ah! <laughs> omukazi yagaana okusoka ku ttaka mukammuye <laughs> butazinanakijat awunya obukadde kati mwe yajjayo omukazi omulala mukammuye namukuba tteke nagwa ku ttaka mwe talina mukazi yafa talina mukazi yes eh. kakati olunaku lumu kinyata nayita moyi mulifutivale nalaba abazina bonna nabalaba babayitanga nakinyiwa women mm. nabayita bonna yali tazukusibwa musajja mukadde mwe yatula katebe bwati kinyata akeera kumaca nambuza moyi there but you called me you didn't see me eh kumukwata kubibegabiga namugamba mm. I've tested you. You are going to be my successor. Why? He thought, Moi thought, that he would protect the Kikuyus in the Rift Valley. Hey. Eh. Wali wa omusajja ya provincial admin gund police office mwebuliro yagenda nga muli fitivali minister of internal affairs yayita ku road block n'amukuba empi maumau n'agigoba naye mwebwe yafuuka president yamugasigwa wankuba ku mawu king <laughs> mwe yes yani yankuba anti bamuhumiliati nga adduke eh. nganze bwe banhumiliati nga nziruke ku museveni ŋŋaana onontu buno obuvuka buno bwenembuteeka ku ttaka tumwebaze mwali muwuliddeyo ngaakolayo statement nemu minisitule ya eh, eh, agirikalica yotegeera butegeezi yasale konna kalibwekai kunjooga n'omukonayanjooga omukanjooga omuko wembuga yagambibwa mu magisiani nze sinyina kintu kyonna eh. kubanga wadde nakola mu tampalaniraki eh. naye yalowooza nti alina projekiti yeyokufuuka pulezidenti era mbabuulya nti mumukola ebintu mubika mu seven naye mubika mu eh. seven mulimu ebintu bisatu nti kambabuulire mm. one ne museveni naye okumubika n'agenda mu kitundu nga bamubise lwaki bamubika waliyo omukolo mugende musoma kati bakayita julia sesar why should they talk about ti museveni afudde kyava nairobi kubanga lubuto yali ajja wano lwaki mugana ti nga baagala mubaluto ti omusajja gwogenda okugendayo munafu ne bukulu kinyata bwe yajja wano n'amalawo ennaku nnya abasuubuzi ba kasiita kayonda eyafa ne sekitto bayinsaiti nga abasuubuzi ne beediima kinyata visited here he was moving to munyonyo sirwa nempute kampala naye mbagamba what type of leaders do you have in kasiita this is the a, a, a president where 90 percent of your goods go through bamulabako nebaga kasita would have demanded to meet uhuru kinyata eh. ne kinyata bwamala okgenda amiria nankubira esimu mirundi webala kunsabira onze wa abasuubuzi baziremu okukola museveni yebasinkana nagana okubuddamu obasinkana yabaga nti eggwanga lyamumukole ebyomukola era yawoninga amiria amiria amiria kuba bajja edda ebifo nagana obasinkana bakirumira baali bagala kulaga museveni nti aweddemu hmm. kakati era luto bwe yazze batandisa okubika museveni byatandikidde kenya kati what the president one hmm. if you tell me waliwo akataba kaita julia caesar museveni yazanya omuzanyo gwa julia caesar julia caesar mukazi we yali atambula mu roma eh, yes mm. julius caesar yali atambula mu roma mm. nasanga omusajja namugamba caesar beaware of the aids of march caesar nabuuza what is he say he says beaware of the aids of march this is what dr base overlooked for example his walk to worker crusades could not remove Museveni from power. However, a natural, in inverted commas, rebellion, a strike or demonstration can result into a regime change. Mm. Examples to support this argument are very many. This is where Bobby Wine scored against all other opponents of President Museveni. One would ask, first and foremost, bobi wine did not come to the political stage with a bang banga tukiyita ebanga si banga ekigambo kya mm. luzungu kya mass communication mm. ti bobi wine teyalabikako nti wamaanyi mm. nga besiyewera alowooza ti yajja kujja naki bweyinda si bwetonya tasuli the baganda say eh. nkugamba nti bobi wine with a bang he did not join any of the existing political parties which would attract attention from political enemies mu political science batugamba if you want to kill a tiger dress like a pig bano bwe bangu bamuseeta buse baali bagamba mbwe <laughs> bantwala mu presidential office ate eh. nja bakolera ajakuprogramu emu kana kasajja katabani kakajiji gajjangako jakemubekasajja gwe nja kutembesa ennyonyi noona neregamu naye ajakukakanaku paka nga mumpadde ebyange naye puresident ne bampa ekizimbe nemukirinnyamu puresident nampa 7 billion nemuzirinnyamu puresident nampa project nemuzirinnyamu kamba kube mbabye yes nebalulya omulenzi ono bukyajooga bantu atufuula olugosi ateeke mumpalize kamubakubire oba nzitanzite eh? bwoba nokuba abantu they underestimated me naye kyembabe mu myaka musanvu mbatebafunangayo yali abaaobobiwainizistrategy eh? teyalabika nti wamaani nebamuvuma omuyembi kana akawala kagundi kebagobye kubwamini tetijja kulanda muyaye gwoliki oyo mukazi simuyaye ba obugulu eh. oyo semwanga simanyi buligeri ya semwanga emasaka ewaffe tajja kujjayo alina egondi aladisiwa emasaka sento ba musajja yaba ba mumasaka nga timuli eyawangula mumasaka atali wanuupu bamuyita namayanja florence florence namayanja musajja oyo mukazi wabafere era ava mukampala bamuwa 600 million tuli roket bensambu oyo omukazi si oyo meeya wamasaka wabafere si wanuupumumanyi nnyo oyo omukazi si wanuupu abamuwagamba manyi ainothat eh? woman yampita ewantunamugaa nti owange eh. lwaki ompiteeyo oyagala kundagaki ako kannakiwala kiyingi eh. kampeereza mesaje bwenjikuba kadduka nti ndeka ebba waako kali mu opposition nekampeereza mesaje eh. nenjikuba kati kadduka nenjikuba kadduka nenkagamba nze nebwoba obaaki sirya mwenaalemulukwe sirya museveni lukwe eh, era nkyagirina nenjikuba nekiwala adduka what she was offering me mukuba nadduka yetakyagimanyi nti yagiweereza i was sent to bukoma nsimbi to eh. organize enalemu leaders nankubira essimu nti gyolaga nti ng'ate nze nali namulaba dda oyo nakiwala twali fenna mu butoda Eh. nakiwala nali mumanyi nti buferi nali mumanyi museveni yatabamanyi nakugamba first and formos bobi wine did not come to the political stage with a bank he did not join any of the existing political parties which would attract the attention from museveni and potential enemies she operated under total concealment bobby wine did not create political agitation or show interest in competitive politics in preparation for his actual entry into, into constituency politics. This immensely helped him to win where others failed. Hmm. Tiyiraga. Tiyiraga. Tiyiraga. Tiyiraga. Tiyiraga. Tiyiraga. Tiyiraga. Tiyiraga. Tiyiraga. Tiyiraga. Tiyiraga. Tiyiraga. Tiyiraga. Tiyiraga. Tiyiraga. neyazika eh. sijja kuwagira ono wenaale <laughs> bobi waini nakyalira amalaalo ganjuba mwenyineze mukyala njuba mukazi mukadde eh. yalitaya eh, kyoba olaba ngaevuddeko <laughs> kyoba olaba nti nze saagala bubaka bwa palamenti Eh. saagala bwa minisita njagala research eh. the moment the president finances my research center nenzimba essomero nali nkoze ekibiina wano nebakiandamaine mm. eno nali nkozewo foram mm. nga ne muwanga kivumbi i respect muwanga kivumbi zandiri abagezi abo balwa musanati muli these are pampad nali njagala nekyajo yajja naani mm. twakola meeting zezi nga mbawangulirawo naye mbagamba mmwe mm. tuleete debate eyabasajja bano mpuuga si mugezi ah, mpuuga guraba ono gundi onoani aba bagurabas muwanga has nacho intelect ono gundi ŋanda is not intelligent hey. the intelligent people i respect Moses bya ruhanga nina nayo mm. is an intelligent man naturally gifted muwanga chivumbi naturally gifted afutina natural intellect chanjo naturally gifted chanjo chanjo yakola proposal batta basira babasira <laughs> batta ba police hey. Eh. nga balumbye Kampala mukadde chanjo nabuza what is the old man now a mercy dogs policemen and praying tabliques Eh, eh, yababuuza eh. ani yalumbye munne <laughs> embwa zijja zitya ku muzikiti <laughs> kyanja ayina nakyo intelekiti muwanga kivumbi ayina nakyo intelekiti oyo mpuuga talina nakyo intelekiti ze guraba ono gundi abo tebalina abuffe nze bano bonna oyo omukanwanyisa bamwenda baani kamwenda kalinamu nakyo intelekiti omanyi lwaki ah. eh, mwenda ina nakyo nterekete mube batwale hege talimu mwenda yagaana okwenyigira mu kutta abantu okubajjamu organize ye abala bano kabagamba kabagamba eh. when a deal comes hmm. am i going to be a marketeer am i going to be a middleman oba am i going to be a seera <laughs> nekagamba nze mu byokutta abantu sirimu tekaliimu naye ate kabafunyemukandi nkubuulire eh. mwenda yagenda omumaani najjayo miliyoni za dola nnya nazibba yeyaba negosiatingira naku ezo mukyaina yadduse yabawa miliyoni za dola nnya ye mwenda abanoonyeza sente n'abakolayo ne mweno diiru eyangoba ewakaliisa eh. pulezidenti yali yeyasasulanga pulogulaamu yakaliisa nga tampa sente naye nga nze nkimanyi era kati bagamba nti nbs waliwo yagigula eh. ayagala nnyo ŋendeyo sijja kgendayo eh. okujjako nga kaliisa agivuddemu kaliisa bwagivaamu ŋendayo it was bought by a new person era kazirya kabafera nekabagamba nti mirundi nalaba kaliisa ate yampona omumwasa omutwe gwalibaddeyo e, e, mwenda has natural intelect i respect mwenda mwenda is intelligent in all of his group members mwenda is intelligent ne moses byaluganga mu bavubuka bentya mu basajja abakulu bentya kuteesa kuteesa is highly informed mm. has survived moved from how many people have outlived the regimes yes kuteesa bwagamba ekigambo tokiddamu kuteesa is highly ndugu tasalawo ndugu mugezi naye tasalawo eso ina okubeera risiki teeka kakati gwe tolaba museveni museveni is erisiki teeka is erisiki teeka eh. nti lupas naye ngaomusajja amugamba nti nga waliwo ebyebikiro hmm. yes waliwo bikibunoomu comet omusajja lamugamba nti when you see comet on the sky kale kale abaloma n'abaganda tufaanagana nti abaganda buli lwe balaba musisi eh. wabeerayo omulangiro agenda hey. abaganda buli lwe balaba kibunoomu kibunoomu seen by one person mm. wekibulira muno kiba kikoze comet when you read julius caesar that book of shakespeare comets were seen on the sky entaana zafulumya emirambo lion was seen roaming in roma omusajja namugamba nti beaware of the aids of march mm. bino byebikiro bya march siza namugamba nti what is he saying He's mad. He's mad. ffe byetubagamba eh. kakati mukasiza naloota ekiro nga siza bamutta three times omukazi nagamba siza naloosa ekiro nga bakutta posa three times kasiza nagamba waliyo omukolo ku kapitolo hmm. siza nakasijja kgenda mukazi wange aloosa nze nkera mu kyaki yange <laughs> Eh. ate ebintu byegenda okulaba ku makya mbiroota nebagaa nti mujje mubuuze driver wange mubuulira nti oyo omukazi omuntu gwetusanze the first person isee nga nveewange musoma dekalamajongo eh. bwoba okyadde mu famiry yabakalamujja batta embuzi bamala okutta embuzi ebyenda babisoma whether you are an enemy or not naffe abaganda enkoko ngaogenza bomusawo omuganda hmm. nasala enkoko bwetapapalayogontudayi bati bategeera lwaki abasawo abaganda batumye enkoko omusawo omuganda nebwaba agenda kunogera ddagala eh. natuuka okunoga eddagala nasangako obuwuka obwenvunyu is an indication that the patient is going to die akubba bubbi yes kakati nze mweyo gundi ndi mukugu nnyo eh? nze ndi mukugu nnyo mubyo ebintu byekinansi ebyo kakati siza yagaana okgenda aba ali awo nga mukwano ge lusiri yasaze namugaa nti bakulinze ku capitol why are not going to come namugaa nti let me tell it to you nkibulire gwe mukwano gwange mukazi wange yalosa ekiro emirundi esatu nga banzita hmm. lusiriyas namugaa nti siza olyose nobuwuliranze operate on women dreams omanyi nti liganiro bamukuba amasasi <laughs> eh. nawona omukazi nansi ligan yafuna omusamize nga yaditaminga ligan gyagenda yes nansi ligan acquired the services of magician eh, twatulowoza nti byakwekozano nga tulengedde mwayimusebenikaabuuka ente anti nti yagibuuka ejjuba enjeru hmm. nti gwe bwoba siguwa kikola siguwa ttagala nga gibuuke era museveni <laughs> yagenda with canope of helicopters tozasiba zidemonstratinga mu juba lwaki to tell the jubanes that our helicopters are perfect tebakitegere nekibabuulira president went enyonyi yaffe yagwa nga taliimu Mm. helicopters landed yagenda ne canope tukiyita canope mm. of helicopters nezirandingaour soldiers took over e, e, juba e, international airport commandos enjinyi zasigala zihovalinga over juba nembaga naye newagwayo eki weyalisiki helicopta emu negwa tuba tukiriza nti galanga helicopta gyeyatambulyamu yaliki but they were perfect teri gwanga lyenalendabye museveni lyalagiddemu power nga south and sudan and was the first one to go to the, era nabawoninga yabawoninga nabagamba hmm. nti mm. obuyinza bulinga nyama enyama yammwe bwe munaba temugitadde kufumu songovu the military mugenda kutabuka even mi mukatabo kano i predicted civil win in south and sudan mukatabo kano kenyini kati nkugamba Kenyatta also took every opportunity to defend his advanced age. For example, he used to tell those who were talking about his age to ask Mama Ngina, uliza Mama Ngina, kama mnafikiri mti ndi mukadde, uliza Mama Ngina, Mama Ngina yuko wapi? ngamuita hey, wama sina maanyi wama yagamba <laughs> uliza Mama Ngina whether he was weak. He also dismissed the, com the common phrase that expressed his support for him. Tulikuwa nyuma yako. Kenyatta asked, aliuliza, eh. aliuliza kwa nini mnasema mliko nyuma yangu? Mnafanya nini nyuma yangu? Eh. We sema tuko pamoja. Eh, Mulibasia timwe, mnyuma yange mukola mungi. And was a law to speculate on Kenyatta's age was reasonable. Eh, kugamba eh, kenya also suffered kenya also suffered akazu eh. virus the way it happened to rwanda and which is happening in uganda akazu wekali wano that's why mwembagamba timumwere mwena nimwerimba mbu museveni mulwadde mugenda kwitta waliwo gwe bajja okutta bamuttire mu kavuyo nti gweoyagala obuyinza because museveni asupplesi the kazo hmm. kakati mumwogere nti museveni mulwadde balina gwe bajja okuttiramu da waliwo omuntu omu munne gwasinga okurispectinga naye mulwadde lwadde yamwise namuga nti gundi va ku mirundi okwika omutwego embeera bayinza okukwasa eh. bana boogera seven mulwadde banoonya kwasa gwe eh. eh. nabiwuliddeko nabadde muwulira nga bamubuulirira nti owaayi bino byozanyazanya ojoyomutoojoyomutoojoyonkolabiojaye abazanya ebintu bino tetunabategeera bayinza okuba nga banoonya gubaba ba nkugamba kenya also suffered akazo mm. virus which is in uganda current by the time i wrote it happened to rwanda and is current in uganda akazo the kikuyu mafia who wanted to succeed kinyata at all costs for to prominent people from other tribes katanangala from mombasa is one of the good example katanangala yaliwa kano mm. nakkiriza yegatte ne kinyata bakole ayingire mu kanu yali wakaddu wy kanu yatandikanga kikuyu association kulwanyisa ttaka lyabakikuyu etibikemu mm. bike mu kanu kakati kanu nebeeramu abajaluwo n'abakikuyu kati abasimalo tribes bamoyi nebakolaki nebakola eh, kaddu moyi practi from education by uh, moses mudavadi azala ono mudavadi yes. yali tasomye yali tasomye nnyo the teacher from kulaki naye was anolita humble and was anolita and gund nkugamba mowa nti is a good example ngala bamugamba nti bayokeza oluyira egund e, e, e, bees neziyingira mu motoka ye ngala naafa katanangala very powerful man from Mombasa. More similar to what happened in Rwanda, the Kikuyu reached a stage when they fought themselves after eliminating all other potential rivals in succession battle. The moment you reach Akazu, Katoloza Rwacha, Akazu, Kirwanyisa Koka. Mm. Yes. Chobola Bano, the, the wound ono the lion of mogadishu yagudde oyo oh, eh, lokeki yagudde eh? byakoledde byonna eggwanga yagudde singa yasigala esomali bukedde amulemeddeku bukedde amubuuza eh. abasajja bali balamanzani wabakwata balamu bafiiriddewa lokeki hmm. wirwendapwinihege wy era lusurvive dihege wy It was found, Hege investigated and found out that we are armed people in Mumbelezi Palace. Unu yet tabali innocent. Nu called the blood. Why is Bukede insisting? Nti. E, e, to what measures it yes. has another opinion Baba kuwata. Ngogwa batila ku pick up yani. Unu museja yali atana antaba. Hey. Eh. The line of Mogadishu is in big trouble. It's going to be a debate. Bukede, unless you talk to Bukede and find out who is giving stories in Bukit. And then Kugambi, mm. more similar to what happened in Rwanda, the Kikuyu reached a stage when they fought to themselves after eliminating all other potential rivals, which is likely to happen in, Kenya, in Uganda in a succession battle. The first vice president of Kenya was Jaramu Jodinga, a fierce and vibrant politician, and he ruled by ethnicity. At one time, The British wanted to make him president when Kenyatta was in detention at Kapenguria. Kenyatta belonged to the Kikuyu who waged the war against the British. This is because the British has grabbed all of fertile land in Kenya and turned inhabitants, their, their laborers, on farms. On, the Kikuyu formed an association that later turned into Kanu, Baba Wachipande. Eh? his aggression against the British, Kenyatta changed his name from Kamau, Joseph Kamau, to Jomo Kenyatta, the lamp that gives light to Kenya. He deliberately hid his ancestry. His father is not known, while the allegation is that he may be the son of Bunyoro King Kabalega. <laughs> Legend has it that Bunyoro's King Kabalega sired Kenyatta from Inansi, who was attending to him while undergoing a treatment on his way from Seychelles Island. Therefore, when the British, the realized that Odinga was not willing to take a power at a time when Kenyatta was at the dreaded, the dreaded Kapenguria prison, they decided to rehabilitate Kenyatta. In defiance, Kenyatta wore a gold necklace donated to him by Soviet Union leader Stalin. Also visited Soviet Union and laid a wealth at Lenin's tomb. He also became a pure capitalist after taking power. Under Kenyatta, the Kikuyu took the lion's share, but prominent families also benefited. This is how the rich families in Kenya acquired wealth at independence. There is a sharp difference between the mafia in Uganda and the mafia in Kenya. While the mafia in Uganda has stolen from the poor their Kenyan counterparts shared what the settlers had created. the problem is that in Uganda, mafias are grabbing land from peasants, evicting vendors from markets, invading taxi parks, and antagonizing government officials who stand in their way like me. Many people are silently nursing bitter feelings against the mafias in Uganda. And this is why I say a bleak future mm. since they are passing on this to their children, I actually visualize the situation worse than what was in Rwanda. I'm seeing, I'm seeing people like I told you, rely on people like Kutesa. Mm. We need a rehabilitation process. Yes. A trust in a legal. Temuyeza goba nasari mu besente. Nimugoba nasari kumulimo. Mm. nemugoba lukwako ku mulimu dayana atuulewo tumwebaze nakuba oyo omukazi nakuba oyo alupu nemutukuba netumutwonoona nemukuba buli muntu abakoledde wasisituation eh. nti buli ewali sente mwe muziryawo buliwe nange munkubi nange abakolera munkubi abaana bange bambuuza why do you fight for these people why do you fight for museveni omufunyemuki me i know nti bano abakola ebintu bino baweddeyo ejjoogo ly'omulenzi ono erimujoogesa abantu atuteeke mu mpale ye mwanda bwe yaze ngaolugosi tajja kuwangu leave my projects alo munveeko yowa watching me mujja kufuna kyemutajja kufuna ejjoogo lijja kubaggwa mutwe obujonzo obwo oba bajoogesa abantu we must make this man ngenda kukuba kiwanukamu aa kankubuulize mm. akwate ekikopo bakiweeka ekikuleresa bekiwanuka nga mulaga n'abafuufu byebabadde okugjako nga kiwanuka azizaayo certificate of title gyeyakwata n'agijja ku kizimbe kyange nga bamulagidde bwaba tagireese ngenda mukba mufulirizo mufulirizo mufulirizo aja kudu chiwanuka aja kudu no bwato ne jina aja kudu i want my beauty chiwanuka i want my beauty i want my beauty ejogo ejogo ndi kufumura mtu wangu nja kufumura mtu wangu nja kulaga ku kanko babu tambi ka babu tambi oja kumpuni mukwate chi kubabu chi weka shukuru bakubemba malewa ndaba bamba malewa iwe hit you under the belt um,